Les modèles en trois dimensions SketchUp demandent un investissement en temps considérable. Je vous donne la possibilité de les télécharger gratuitement sur mes blog bâtir sa maison ou bien bâtir sa maison.net. Vous pouvez contribuer pour me permettre et m'encourager à continuer de vous proposer des articles, des vidéos et des modèles trois dimensions en allant sur ma page Tipeee. Pour cela, cliquez sur le lien qui se trouve dans le cadre de présentation de cette vidéo. Ou bien, rendez-vous sur les blogs bâtir sa maison ou bien bâtir sa maison.net. Merci.